La tarda a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat. Solidaritat és una paraula que l'hauríem de fer servir molts cops, però no només fer-la servir, sinó dur-la a terme. Avui a la tarda et volem explicar el que farà el Carlos. El Carlos ha promogut un projecte solidari que es diu Nadar Contracorrent. Ell és nedador amateur, no competeix als Jocs Olímpics, però el que ell farà, segurament, és molt més important. El Carlos nadarà creuant l'estret de Gibraltar el proper mes de setembre per recatar fons per a la investigació contra el càncer i la metàstasis. Carlos, què tal? Bona tarda. Molt bé, aquí estem, Carles. Tan senzill com posar-se al banyador, Carlos, i començar a nedar. Senzill el fet, perquè el que faràs potser no ho és tant. Correcte, correcte. El, tema és mobilitzar consciències de la gent, de les empreses i les entitats, i això costa molt més que, que nada. És un lamentablement, proje... lamentablement. Doncs sí, és un projecte solidari, ara de seguida aprofundim, però com portes la preparació? Has nadat alguna vegada a una distància així, en aquestes condicions, o és totalment aventura? És totalment aventura. La distància més llarga que he nadat són 6 quilòmetres i mig, i bueno, ara que està molt de moda el running perquè la gent tingui una, una comparació, nedar uns 10 quilòmetres equival a córrer una marató. <laughs> jo nedaré, nedaré, nedaré uns 17-18 quilòmetres, o sigui que bueno, gent jo, ja pot fer càlculs. Jo crec que tampoc cal posar comparacions perquè alguna vegada a la nostra vida hem nedat enmig del mar no? i ens ha costat Correcte. el que ens ha costat. És a dir, mhm. eh, ja, jo crec que ja sabem de la dificultat amb la que et pots trobar tu en aquest repte, no? Correcte. I a més, eh, l'estret de Gibraltar és un, té unes dificultats afegides perquè és una zona on hi ha molt, molta corrent marina, hi ha una corrent d'un lateral d'uns 3 km hora, i has de ser capaç de nedar més ràpid de 3 km hora per poder, per poder avançar. Mm, això és el més complicat d'aquest repte. Hi ha alguna cosa més? Bueno, les condicions climatològiques que ens podem trobar, com suposo que gairebé tothom sap, Tarifa és un lloc on van els, els que fan windsurf, perquè ja fa molt de vent, llavors sí. això farà que, que hi hagi també moltes onades. Mm. Jo he vist, eh, estàs, evidentment, aquests eh, fons que recaptaràs són per l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, estàs amb ells eh, també doncs, una mica preparant-te, hem vist fotografies al Twitter de Nadar Contra Corriente, que ho poden visitar els nostres oients, eh, si busquen el nostre tuit, el de la tarda de Cope, allà el trobaran, i t'he vist amb les fotografies, amb el neoprè, perquè clar, amb aquestes condicions has de ben preparat, no? Correcte, correcte, sí, sí. Eh, la temperatura de l'aigua, tot i que Eh, no esperem que sigui gaire freda, sí que pels corrents és possible que hi hagi zones en algun moment que estiguin al voltant dels, dels 15 graus. I sobretot és pel temps que estarem dintre de l'aigua, que serà al voltant d'unes 4 hores, que 4 hores sense parar. Es, es recomana portar el tratge per no patir problemes d'hipotèrmia. Mm. Es farà al setembre, eh, avui és notícia perquè tot just avui ho presenteu, ara a les 7 de la tarda, quan acabi el programa i al casino de Sant Esteve Sarrovires, població on tu vius. Eh, la meva gran pregunta, quan ho estava veient jo, és per què t'esperes al setembre i no ho fas abans? Potser a l'agost, que fa més bon temps. Hi ha unes millors condicions en aquella època o és per algun motiu especial? No, a veure, la, la, la prova la fem amb una, amb una empresa que organitza aquest tipus d'events de, i que s'encarregarà de les relacions i el contacte amb, amb, amb les autoritats, eh, tant de, ja de Tarifa com de, del Marroc, i tenen reservat aquestes dues setmanes de setembre per, per fer aquest tipus de, de travessa. Les condicions Dependrà una mica del dia. De fet, jo m'haig de desplaçar una setmana i esperar a que m'avisin en quin moment, en quina hora i quin dia es pot fer front a la travessa. És a dir, gairebé ho sabràs a última hora. Pot ser que un dia estigui bé i el dia següent estigui malament i per Correcte. això ja no es fa. Correcte, i és possible que sortim amb unes condicions i enmig de la travessa tot canvi, que I, també són altres dificultats que poden, que poden succeir. I no et crea neguit tot això? És a dir, per començar, el fet d'estar nedant i fer-te parar, però també aquest fet de dir, vinga, demà és bon dia per començar i quan et lleves veus que no, tu la teva mentalitat ja la fas, no?, la nit anterior de dir, demà és el dia, demà toca. Correcte, correcte. De moment, de moment no, no hi penso, ara eh? només eh, estic centrat en la, en la preparació física, i, i de moment no hi penso, però bueno, quan arribi el moment ja ho veurem. Però jo estic, vaja, convençut de que ho farem independent de, de les condicions. Bueno, escolta'm, a tu sempre t'ha agradat nedar, no, imagino? Sí, correcte. Bueno, sí, ja ve de temps, ve de llarg, això. Sí, però et diré que jo ara aquest any faré 44 anys pot, ser, pot ser fa més de 20 anys que no, que no nadava. Eh? Déu-n'hi-do, <laughs> tants anys? <laughs> Escolta'm. Sí, sí, tants anys, tants anys. Aquesta idea, si no m'erro, surt eh, perquè tu vas tenir un episodi a la teva vida eh, molt complicat, no? que també sí. et va fer pensar, et va fer plantejar-te moltes coses, que va ser eh, la mort del teu pare, oi, Carlos? Correcte, correcte. Jo crec que, que bueno, la meva història, que l'expliquem a, la, a la pàgina web, segurament és una història molt, molt comuna i que, per desgràcia, tots hem patit de, de prop amb familiars o amics. Mm. El meu pare va morir d'un càncer de pulmó i, lamentablement, no, no, no es va poder fer res perquè el tumor estava envoltant l'aorta i no, no, era, no era operable. I, bueno, va morir a l'edat de 52 anys i jo en tenia 24, i clar, això vulguis o no et marca no? una mica i et fa plantejar-te les prioritats a la, a la vida. No? Mm. Després de tot això, hi ha eh, dues maneres d'encarar-ho, no? Mm, baixar els braços o l'altra, que és la que vas fer tu, lluitar, no? Tenir aquesta força de voluntat que a mi m'han explicat que tens. De fet, eh, els anys posteriors, que evidentment van ser complicats, tu vas apadrinar, si no m'equivoco, un nen al Perú i també vas organitzar l'enviament d'un contenidor amb roba, joguines i material escolar pel col·laborar amb una ONG. Correcte, sí. Diguem-ne que, bueno, doncs això et desperta un altre tipus de, d'iniciatives que poder no, no, no, no tenim present si, si no ens toca de prop alguna situació desgraciada com aquesta. No? Mm-hmm. I bueno, sempre he tingut una mica aquesta consciència d'intentar fer, fer alguna cosa per ajudar a la resta i si podem donar oportunitats a altres persones que en el futur puguin trobar-se en aquesta situació, doncs, pues, pues perfecte, jo estaré encantadíssim. Com deia, nedar contra corrent no només és el fet de nedar, és un projecte solidari per a recaptar fons per a la investigació del càncer i la metàstasi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. De fet, Carlos, ja ho diuen, hi ha vegades a la vida que t'has de mullar per aconseguir alguna cosa. Correcte. I, correcte. I realment aquesta és eh, la millor manera. Segurament en aquest cas tu ho faràs, però, però ben mullat, a més. No, no, jo, jo em mullaré segur. Per hores a l'aigua segur que sortiré ben mullat. El tema és que costa molt poc mullar-se, perquè nosaltres estem eh, demanant aportacions a partir d'un euro, i això és, és, és res. Eh, no costa res, simplement el gest de, de donar-li un clic al ratolí mm. a, la, a la pàgina web. Un clic que és posar www.nadacontracorrent.org en català o en castellà, nadacontracorrent, nadarcontracorriente.org, totes dues, i aquí, una vegada ja estàs dins, uh, veuràs doncs, tota la història del Carlos, tot el que envolta aquest projecte, aquest repte, una pestanya on posa col·labora, allà doncs, pots fer el seu donatiu i també tens, evidentment, el que es va recaptant perquè vegis, evidentment, Carlos, que tot és net, que tot es va fent legalment i que tu pots anar veient el que estàs ajudant. Correcte, les donacions van íntegres i directament a la, a la pàgina de donatius de l'Institut de Recerca Biomèdica, és totalment transparent, Inclús l'Institut de Recerca Biomèdica emetrà un certificat pel senyor Montoro perquè ningú tingui problemes a l'hora de fer la, la declaració d'Hisenda de l'any vinent. En aquest cas, eh, per cert, es fa mal l'Institut de Recerca Biomèdica, si no m'erro, per casualitat. Sí, eh, aquestes casualitats de la vida... Eh, la meva veïna, la Sara Sherwood, és la cap de comunicació de, de l'Institut de Recerca Biomèdica, i quan jo li estava donant voltes a la idea de, de fer alguna cosa solidària, ells van publicar un, un vídeo com IRB on sortien els científics, inclús el, el director de l'institut, ballant una cançó de les que estaven de moda. Un lip-dab, de fet, eh, et diré, Carlos, que aquí a la tarda de Cope Catalunya i Andorra el vam ensenyar i el vam explicar als nostres oients. Eh? Vam parlar amb l'Institut de Recerca Biomèdica sobre aquest vídeo, eh? Correcte. Pues aquest vídeo em va fer pensar per què no intentar lligar els dos temes. No? Li vaig comentar a la Sara, que des del primer moment es va mostrar encantada en la idea, i bueno, vam començar a treballar en el tema fins que ara a finals de març hem llançat el, el projecte. Doncs ha començat el compte enrere, ho tens clar? Ho tinc clar, ho tinc clar. <laughs> A les 7 de la tarda, en qüestió de pocs minuts quan acabi el programa, es farà la presentació oficial d'aquest gran repte del Carlos Romero, que el que farà és creuar nedant l'estet de Gibraltar al proper mes de setembre. A vosaltres, els nostres oients, ja us ho hem dit, si voleu ajudar, si voleu col·laborar, és tan senzill com entrar a la seva pàgina web nadarcontracorrent.org, nadarcontracorriente.org, i allà trobareu una pestanya on posa col·laborar i, evidentment, doncs, eh, tot el que es faci serà molt benvingut per recaptar fons per la investigació contra el càncer i la metàstasi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Carlos, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bona sort. Ànims. A vosaltres, moltes gràcies. Estàs escoltant La Tarda a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.